Merhaba. Assalamualaikum. Daud Kim입니다. Welcome back to my channel and uh, I invited my friend Hello, I'm Sena. Sena. So where are you from? I'm from Turkey. Turkey. And you live in Netherlands, right? Yes, I live in the Netherlands, but I'm, I am Turkish. So today uh, the reason that I invite her is I will learning Turkish and I will use Turkish to my Turkish friend. How to say hello in Turkey? Merhaba. Merhaba. That's all? Yeah, that's all. No more? No. Just merhaba? Merhaba. They don't say assalamu alaikum. Oh, they say selam. Salam? Ah. It's peace. like shorter version of uh, assalamu alaikum. Selam. Ah, salam. Selam. Salam. Selam. Salam. Merhaba. Salam. Uh, then how to say nice to meet you? Tanıştığımıza memnun oldum. 다시나 투나프나 나다마죠? Tanıştığımıza 타니스트모자? memnun oldum. 멤몬 오든. Tanıştığımıza is to meet. Yes. Memnun oldum is like it's nice. It's Ah. nice like it was nice. Okay. Tanıştığımıza Tanış- memnun oldum. 타니스트나모자 문나나도돈. 타니시 Tanıştığımıza 드모자 memnun 멤눈 oldum. 올둠. 타니스트모자 멤- 멤눈 올둠. Yes. So how are you? Nasılsın? 나스슨? Nasılsın? 나스슨? Nasılsın? 나스슨? How to say I'm fine and you? İyiyim. Sen nasılsın? 이임 사나스슨? 어, 이임 사나스슨? I want to do introduction. So how to say uh, my name is Davut Kim. Benim adım Davut Kim. Ah, benim adım Davut Kim. Ah, okay, okay. Benim adım. Benim adım Davut Kim. Adım or ismim. İsmim. İsmim. so there are two ways to say name. İsmim or adım. Aa, ah, ismin adım. İsmim adım. İsmim adım. Yes. İsmim Davut Kim, Adım Davut Kim. That's Okay. What, what means? Mm -hmm. From how to say what's your name? İsmin ne? İsmin ne? Or adın ne? Adın ne? İsmin ne? Adın ne? Benim adım Davkin. Yes. Hmm, okay, okay. You're natural. Hmm. Kur'an'dan. Next. I am from Korea. Ben Koreliyim. Ben Korean. Koreliyim. Ben Koreliyim. Yes. I am Korean. Ben Koreliyim. Ben Koreliyim. The next is where are you from? Nerelisin? Nerelisin? Nerelisin? Ben Koreliyim. Yeah. Benim Nerelisin? Ha, nerelisin? Ben Türk'üm. Oh, Turkey. Kebab? Kebab, yes. <laughs> Ice cream? Ice cream and kebab, that's the only thing we know. <laughs> that's alright. Do you, do you like the game? Turkish ice cream game? No, I, I just want my ice ah, cream. Ah, really? Yeah, I don't like. <laughs> so next is I am 27. Ben 27 yaşındayım. Ben am yaşındayım. Ben Ben 27 27 yaşındayım. yaşındayım. Ben 27 yaşındayım. Ben 27 yaşındayım. Ben Ben 27 27 yaşındayım. yaşındayım. <laughs> How old are you? Ben 22 yaşındayım. Ben 22 yaşındayım. Ben 23 yaşındayım. Ah, okay, okay. Um, I am a YouTuber. Ben YouTuber'ım. Ben YouTuber'ım. Oh, it's easy. Ben Yeah. blah blah. Ben blah blah. What's your job? Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Sun. Sun. Ne iş? Ne iş? Yapıyorsun. Yapıyorsun. Yes, that's right. Ne iş yapıyorsun? Ben öğrenciyim. Aa, student? Yes. Yes. Oh, good. I already know. How did you know? You said you told me already. <laughs> I like cat. Kedileri seviyorum. Kedileri seviyorum. Oh yes. Seni seviyorum. Not me. <laughs> Kedileri seviyorum. Kedileri seviyorum. How to say do you like her? Kedileri seviyor musun? Kedileri seviyorsun. Kedileri seviyor musun? Kedileri seviyor musun? Kendi, ha, sen, sen de, sen de, sen de kedileri seviyor musun? Evet, ben de çok seviyorum. 아, see you again. Görüşürüz. görüşürüz. güle güle. Güle güle görüşürüz. It's very cute. güle güle. güle Güle güle. güle. Güle güle means laughing, laughing. So, 아 웃어 웃어. yes. laugh laugh. 웃으면서 웃으면서. 아 좋아 좋아. 웃으면서 헤어지자 이런 거구나. Yes. görüşürüz. güle güle. okay, I, I want to learn few words more. How to say you're pretty, you're handsome. Güzelsin, güzelsin, güzelsin, güzelsin. güzel. güzel. güzel güzel güzel güzel güzel güzel güzel güzelsin yes Deli, and, ha. and uh, handsome is yakışıklı. Yakışıklı. yakışıklısın. Yakışıklı. Yakışıklısın. Yakışıklısın. Yes. Then how to say thank you? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Then how to say welcome? Bir şey değil. Bir şey değil. Bir şey değil. Bir şey değil. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Aa, no problem. How to say I love you? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> Seni seviyorum. Very useful. And I'm sorry. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür. Özür. Ö. Ö. Özür dilerim. Özür dilerim. Dilerim. Dilerim. Özür dilerim. Not o. ö. ö. Özür dilerim. Özür dilerim. Yes, that's right. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. I'm hungry. Acıktım. Acıktım. How to say mom? Mom. Anne. Anne. Anne acıktım. Anne acıktım. Yes. Anne acıktım. Sorun açmıyor. Benim. c a n I will call my friend Elida. She's also YouTuber. Subscribe. Merhaba. Merhaba. Memnun Tanıştırmada. 메라바. 메라바. 다니시 드모자. m 든 올둠. 아, 다니시 드마 d 너 m a 나, 나셋 n 밴드는 나도. 이임. 판너는? 이임. 밴드 이임. 응, 밴드, 밴드 이임다. Yes, s i m n n a yes. 어, 음. 베님 아듬 다우드킴. m 이, 이스민, 네? 이스민은 İlayda. is ismin Is... m ne? ah. Uh, Aa. Benim, benim ismim İlayda. Okay, Tanıştığıma okay. memnun oldum. Aa, memnun oldum. Hmm. Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. ben 어, 고래님 nerelisin? Ben de Türk'üm. Aa, ben kebap. Evet. Aa, kebap. kebap. evet. Kebap. kebap seviyorum. Oo, ben de seviyorum. Ben de. Ben de seviyorum. Okey. Ben 이미 7 yaşındayım. yaşındayım. Yaşın, yaşındayım. Yum. Yum yum yum. 아, 근데 yaşındayım. 음, 음, 음, 잘, 잘, 잘. yum. yum. 음? 음. 아, 나신다 음. 카 야신다슨? 카츠야신다슨 ben 21 yaşındayım. 아, 오케이. 동생, 동생. Evet, evet. Kardeş. Kardeş. J abi. 아, 다우드 아비. Yes, abi. 다우드 아비. Next is ben YouTuber'ım. Ne? Evet, evet. İş yapıyorsun? Ben üniversiteliyim. Oo, student. Evet. 아, evet, evet. Evet, evet. 어, 응이 evet. kedileri seviyorum. 어, 센데, 아, 싼데, Evet. kedileri seviyor musun? Aa, hayır, ben köpekleri seviyorum. 오, seviyorum. 어, Köpek seviyorum. köpek Quebec, Quebec. köpek No. 개 Köpek. 개? 강아지 아, 개, Quebec. köpek 코- 코- 개 팬다고? 그 köpek 개를 왜 패? köpek, köpek. 개패? 그래서 Köpek. 어, köpek? 고양이를 주지 않다고, 아, 오케이, 근데 오케이. 개를 줬다고. 아, 오케이, 오케이. Good. How to say good? İyi. 이? 이해, 이해. 이해. 이해, 이해. 굿, 굿. 이해, 이해. İyi iyi. 길래, 길래. Görüşürüz. 어, 그래, 그래. Very good. Perfect. Okay, so I learned Turkish today. Yes. So thank you for teaching me Turkish language. Bir şey so, değil. Bir şey değil. Okay, so. Ah. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle.